Сарман аграр көллияте! Булды җитте инде. Исәнмесез, исәнмесез, исәнмесез! Илфат тынычлан, бу сиңа сарман түгел, бында сине белмиләр. Сарман сарманды да берсе дә белми инде. Дуслар, яңа законопроект буенча Татарстандагы юлларны чүптән ясарга җыеналар. О! Алайса, бу безнең өлеш. Егетләр, минем яңалык бар бит әле. Нинди яңалык? Менә мин президентлар выборына катнашырга булдым. Син җүләрме? Сине кем сайласын инде? Син бит сарыклар көтүдән башка бер әйбер дә белмисең. Юк, менә син ник алай дисең? Менә бит әле Ксения Ксения Собчак Дом-2-да сарыклар көтеп йөрде, ә менә хат президент булырга ашкына. Ярар, дуслар, әйдәгез хыялланмыйк, ә без башлыйк! Безнең беренче миниатюра әтисе улын Күлдә йөзергә өйрәтә. Улым, курыкма, өйрәнәсең бит! Сикер! Кулың белән селке, таягыңа селке! Әти, кем инде кыш көне йөзәргә өйрәтә? Карап китик әле ресторандагы булган хәл. Менә улын тыңламый, җылый да җылый. Тынычландыра шуны. Хатын! Вертолет пультлы! Хатын! Инде алыйк! Дуслар, сез бездән дә текәрәк команда таба алмыйсыз. Хәтта Окей Google тапмады. Окей Google. Кем бездән текәрәк?